Aiskrim ya guys ya, aiskrim. Kalau dekat Malaysia tu tulisannya aiskrim, kalau di sini cuma aiskrim gitu aja. A S KRIM. Nah, seperti itu guys ya. Nah, langsung saja saya sudah penasaran bagaimana istilahnya kelezatan ataupun enaknya ice cream resep ini yang sejak tahun 1985. Jom sebelum menonton video ini lebih lanjut Subscribe dulu FS channel ya teman-teman sekalian Tonton video-videonya juga ya Oke jom kita tengok videonya let's go Oke okay, Assalamualaikum Hai ini saya ada di kawasan Sungai Buloh Saujana Utama. Okey okay. dekat tepi saya oh, ni ada es krim pulut mamat. Mana datangnya mamat ni? Sebagai akak yang menego. Ah, ah. Pelik. Pelik. <laughs> Memang pelik. Jom kita tengok. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Es krim pulut mamat. Mana datangnya mamat ni kak? Mamat daripada Bangkok. Thailand. Mamat tu oh. siapa? Mamat tu oh, oh ni lah. Oh mamat ni kira hubungan dengan kak? Uh, family lah. Ada adik okay. dia merangit lah ha. kira akak bekerja dengan dia kan macam mana tu? tak saya tolong dia je sebab dia ada Kak dia jaga Mamat ni kira lelaki lah ha. Mamat lelaki lah mana, tahu <laughs> nama Mana aspirin tahu tu? nama Nama aspirin tu Anak dia yang suka makan Yang jual dia ah. perempuan Tak mamat ni sebenarnya Ayah dia Benda ni kan turun temurun Macam tu lah ah, okay. Turun temurun tu Daripada tahun bila tu uh, 85 1985 Satu ni berapa ringgit Wow Okey kak, saya nak beli satu. Saya nak rasa dulu. Okay. Suruh akak ni buat dua ke? Ha, buat dua. Buat dua. Hmm. Dia ada letak apa dalam tu kak? Oh my god. Okay. Sedap Jadu, banget ini guys. Cair, uh mhm. -huh. ada aiskrim. krim ni buat sendiri ke kak? Ah, oh, aiskrim dia buat sendiri. Oh Sampai ya Allah, lembut ah, banget ini, enak banget. Uh. Sehari jualan berapa ni, Kak? Oh, dikasih ketan ya. Itu dia suami agak kan? Ya. Hmm, yalah, yalah. Oh letak ice krim, Letak pulut letak ice krim lagi hmm. Ni flavor apa ni kak? Ice krim ni dia rasa apa? Vanilla ke pandan? Uh, kelapa Oh kelapa Oh sejak guys Kelapa adalah kesukaan saya guys ya Rasa kelapa itu Ya Allah Wow dikasih apa itu? Resepi ni sebenarnya datang Kacang, ya. Memang memang Bangkok bukan Malaysia punya Oh dari Bangkok So maksudnya Saya boleh imajinasi saya kat Bangkok lah sekarang Oi, sedap sangat ni guys Seringgit ha, Bismillahirrahmanirrahim Oh Bismillah Oh my god Oh my god mm, mm, mm, mm. Oh, sedap Sebab dia ada pulut sekali kan oh, ah, Tapi dia ada rasa terlapar Sedap guys Kena datang beli Memang sedap padu sangat Sekarang ni saya ada dekat Bangkok kak Kita nak ke mana lepas ni? <laughs> memang sedap Korang memang kena datang okay. try Dekat sarjana utama ni Askrim pulut Mamat ha, Boleh jumpa dengan Kak Rin Memang sedap Wow <laughs> Saya lihat es krimnya aja dah enak banget Memang rasa dia kombinasi dia tu memang terbaik lah. Ada rasa jagung Dia rasa lemak manis lagi Oh memang A lah eh, Tambah tengah-tengah hari macam ni Pukul 12 kita makan Aduh Kenyang Sebab Es krim ni Pasal apa kena try Daripada 1985 lagi So bermaksud dah 38 tahun Betul Rugi kalau tak try 38 tahun Wow uh. Okay, adakah Bangkok ke? Dekat Malaysia. Sedap. Sedap. Sedap. Padu. <laughs> Kombinasi sedap kan? Kacang tu dengan kelapa tu ngam. Kena kat tekak. Hmm. Oh. Ah. Okey. Sampai padu. Memang berbaloi kat dengan RM5. Size, Size macam ni. Besar eh. Memang okey sangatlah. Sedap eh. Layan makan ni eh. Sedap eh. Oh. Layan. Hai. Kan dia dah. Sebab apa? Dia ada rasa lemak, manis, masin, semua cukup. Hmm. Kalau sehari berapa kap akak jual ni? 100 ada? 100 kap. Hmm. Kadang-kadang kalau ramai lah, itu hari lah Paling, paling biasa-biasa berapa? Paling biasa tu dalam... 50 eh. 50 kat lebih. Oh. Habis memang sudah. Habis dengan uang. Habis. Layan tau. Memang layan. Wah sampai gitu ya Ya Allah enak banget huh, ya oh, Allah pasti. Terbaik sedap Alhamdulillah Aduh. Memang padu lah kak Ini memang teringat nanti Kalau balik salam Nak makan kena datang jumpa kak lagi lah Dik Sekejap Nak es krim Ah, ha, Abang belanja Abang belanja Ah, Okay Dua eh Mau lah ah. mau ha. ha, ambil okay. Ambil bikat dia tu oh. eh? Eh? Sedap tak? Sedap. Rasa explainer pula. Wah ini anak-anak guys Kalau anak-anak yang nyoba bakalan balik okay. lagi Ngajak orang tuanya Situ nah. enak gitu Sama bang, hari ini kita belanja bang Hari ini kita belanja bang Boleh? Boleh, ah. boleh. Apa? Eh bukan cendol Eh bukan cendol Kenapa bukan jadi cendol apa ni? Channel Okey. Oh, Bagi ini memang cantik lah, lah. Ah, Legend daripada masjid uh, ah, Kudu Gajah Oh Abang Mem memang kenal lah. Memang orang lama. Lama lah. Customer lama. Okay. Macam mana rasa nak panggil orang datang lah? Boleh recommend orang lain tak? Ha, Sebab saya bagi mak mertua yang tak pernah makan pun dia makan. Kalau orang tua susah makan krim. Ha, betul betul. Kita lagi ni ha, ha. dia boleh makan. Nanti yang selalu beli. Selalunya orang tua tak makan sebab eh, betul, eh saya rasa betul. yang orang makan ni sebab ada pulut dia. Pulut ada dia memang sedap kan. Lepas dia ada rasa pandan tu. Betul. Oh, betul. Dia dia pandan. Dia light-light je. Ha, betul. Okey bang, terima kasih bang. Terima kasih. Okey bang, terima kasih. Terima kasih banyak. -banyak bulan akak berniaga kat sini kan sehari lebih kurang dalam 50 lah kan boleh tak saya nak beli lagi 50 cup 50 cup? haa boleh? boleh tapi saya nak beli kalau ada orang datang hari ni akak bagi percuma je 50 cup tu lagi 50 cup? haa okay. boleh termasuk yang ni 10 maksudnya dah 60 cup lah saya beli okay. 60 cup berapa ringgit tu? 300 lah 300? 300. betul? betul huh. betul lah akak Walaupun ni akak pandai matematik Saya baru nak keluar kalkulator Kalkulator ah. <laughs> Apa? Kalkulator <laughs> <laughs> Betul? Untuk akak Banyak ni bang Banyak ni bang Banyak ni bang Kan? yang lebihan untuk akak. Ah, terima kasih. Untuk akak tau. Dekat sini ada hadiah 700, 300 yang saya bayar, 400 lagi akak punya hadiah. Hadiah ni daripada Nangis Yayasan Maksirah ya dan juga FPS Channel. Rezeki akak hari ni kebetulan Datang-datang, akak terus layan saya terbaik. Rasa seronok sangat. Baik tak? Kak jangan sedih-sedih. Tadi kita dah gelak-gelak lah tadi. Saya dah sampai bengkok lah tadi, Kak. Janganlah sedih-sedih, Kak. Allah. Nanti flight saya dah kena patah balik Malaysia ni. <laughs> <laughs> Rezeki kak saya doakan semoga urusan akak Askri Budut Mamat ni dipermudahkanlah dunia dan akhirat akak kita doakan akak dilimpahkan rezeki dipermudahkan segala urusan okay? so kami kena beransur dulu takut nanti Askri ni cair ah, Okay. As Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah. Iya. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys. Ya Allah, memang awal-awal tuh kayak biasa aja gitu kan, tapi setelah menerima kita kayak tahu gitu loh. Mungkin Akak ini memang betul-betul memerlukan seperti itu sampai dia menangis semacam tuh. Mungkin ada sesuatu yang membuat Akak ini menangis bahagia macam tuh guys ya. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mengirim FS channel ini untuk akak ni memang karena akak ni memang betul-betul memerlukan macam tu. Ah, wallahu a'lam bishawab ya guys. Saya, saya saya kalau melihat kayak gini tuh kayak Allahu akbar gitu. Jadi kita itu yang menonton merasa istilahnya ya Allah orang apa ya orang seperti Aka ini yang memang membuat kita itu menjadi ingat bahwasanya semua yang kita miliki sekarang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita banyak uang, terkadang kita sehat, terkadang kita istilahnya boleh melakukan apapun, usaha kita lancar, tapi kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menonton video daripada FS channel ini, saya juga mendapatkan sebuah pelajaran sangat penting bahwasanya syukurilah apa yang kita dapatkan hari ini ya guys ya dan ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, kita minta sama Allah, maka Allah akan kasih. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Coba kita tengok komentar-komentar ya guys ya. Alhamdulillah aiskrim pulut ni memang ada di sempadan Thailand Malaysia terutama di pangkalan kubur dan rantau panjang Kelantan. Memang sedap. Semoga FF Channel Yayasan Maktura semua menyumbang dikurniai rezeki yang berlimpah ruah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Betul lagi guys ya. Allahu Akbar Kita senantiasa doakan ya Abang Wan dan juga Abang Fahmi Agar supaya sehat selalu Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Sehingga banyak lagi setelahnya peniaga-peniaga Orang-orang yang berjualan kat sana Terbantu ya Terpromosikan macam tu guys ya Yang awalnya laku 50k 60k Sekarang dengan istilahnya Diliput oleh FS Channel ini Menjadi 100 bahkan bisa habis dalam sehari. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan ya. suka lah tengok FF channel sebab ada subtitle. Bila layan dekat luar yang bising pun boleh faham apa yang disampaikan. Terus maju selalu ya. Syukur alhamdulillah amin. Semoga Allah dipermudahkan urusan FF channel dan peniaga-peniaga bangsa Melayu kita. Amin ni guys ya. Wah, macam sedap lain dari yang lain. Saya nak cuba. Doa terbaik buat adik yang berniaga semoga Allah permudahkan se. semua urusanmu. Oke okay guys, kalau kita lihat tadi es krimnya itu kayak aduh. Itu kayak ada kelapa terus rasa pandan-pandannya, terus dikasih pulut, dikasih ketan gitu kan. Aduh itu pasti enak banget guys ya di sini ada juga istilahnya kalau konsep kayak gitu tadi itu namanya di sini es tungtung guys ya es tungtung tapi di sini tidak ada yang apa ya ya beda ya beda istilahnya rasanya memang kelapa seperti itu akan tetapi akan tetapi di situ nggak ada pandannya itu guys hanya putih saja sama coklat seperti itu guys ya kadang dikasih istilahnya rasa durian dan lain sebagainya rasa kacang hijau dan lain sebagainya ada juga seperti itu tapi kebanyakan istilahnya yang original itu yang lebih enak seperti itu guys ya jadi saya pengen gitu nanti mau cari coba <laughs> oke itu saja video kali ini guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai